मोदी की आंधी ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा खामोश बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा की बोलती बंद हो गई है उन्हें बड़बोले नेता के रूप में जाना जाता रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को पटकनी दे दी है उल्लेखनीय है कि शत्रुघ्न सिन्हा अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और वे पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन अपने पार्टी विरोधी बयानों के चलते इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें कांग्रेस ने पटना साहब सीट से टिकट दिया जहाँ भाजपा की तरफ से रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़े यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा को पराजय का सामना करना पड़ा और मोदी की सुनामी ने उन्हें भी खामोश कर दिया